А мы снова на море. <laughs> И снова, и снова, и снова. В общем, сегодня мне что-то лень снимать. Ну, не хочу я снимать сегодня. Но я вам расскажу. Э, опа, Анапа, кукуруза вата. Мороженое рожковое, сто пудов кайфовое. Круто, да, придумали? <laughs> Приезжайте, в Анапу мороженое рожковое вас ждет. А! Медуза, медуза! А песенка? <laughs> Алиса песенку вспомнила. Медузу поймала. Медуза. Медуза. Алиса, Маша, покажи дочь. Вот, смотри. Ну, показать надо. Вот. Алиса, слышала песенку такую? Опа, она по кукурузовата, мороженое рожковое, сто пудов кайфовое. Ну, слышь, это я придумала. У нас Влад ушел. Я, кстати, не вижу где. А, вот он ходит. А, о, иди помой. Вот он Влад отходит, кажется. Если не ошибаюсь. Сейчас нырнет. В общем, я сегодня ленивая. Лучше меня не ругайте. А, помыла? Маша водоросли поймала. Вот многие пишут, вот надо в Крым ехать, там нет водорослей. М может быть, оно... Может быть, так и есть. Но почему-то мы вот съездили в Крым, и мы снова хотим в Анапу. Пусть хоть здесь и водоросли, пусть э, ну, не очень чисто море, да. Вот что-то тянет обратно, и все, побыл в Крыму и обратно тянет. Посмотреть, наверное, на зеленые водоросли. На зеленое море. Ой, вода шикарная. Теплая-теплая. Красота. Кать, за ручку. Походи с ней. Мам, давай пойдем пойдем купаться. Купаться пойдем? Манюнечка, ой, Катюша зовет меня купаться. Ну пойдемте сходим, посмотрим. Маш, давай ручку. Пойдем. Так, бери Машу. Пойдем мы все вместе в море. Раз. Два. Алиса бегает. Рыбку увидела. А что не поймала? Шустрая сильно, да? Да. Понятно. Ну что, сейчас Алиса нам поймает что-нибудь. уже искупалась у нас. И Маша. Смотрите, Катя. Вот. Катя, давай мы всем покажем, как ты умеешь под водой плавать. Подальше давай отойдем чуть-чуть. Так, иди еще, еще. Иди. Там почище будет немножко. Еще. Все, вот так. Смотрите. Ой, что так быстро, Катя. Давай еще подальше, подольше. Сюда? А греби давай. Плыви, плыви. Вот умничка. Давай, давай. Скажи, Катя, греби. Хочу, давай. Давай. Ты моя сладкая, ты моя любимка, молодец. Алиса все ловит там. На медузу? Пойдем обратно? Да. Ну, Пойдем обратно. Народу Достаточно. Конечно, не сравнить, как вчера было, да? Но все равно он есть. Ребят, я даже вам море не буду мерить. Оно очень теплое, температурку воды. Что я вам буду с градусником бегать тут? Я вчера померила, была теплая. Сегодня тоже очень теплая. Так что верьте, что я вам говорю. Ну все, мы искупались. Так здорово, вода чистая. Проходишь метров, наверное, 50. Там вода прям прозрачная, идеальная. Вот, накупались мы. А Влад у меня до сих пор еще купается где-то. Вот, девчонки маленькие скупались. В общем, классно. Ой, мама, смотри, что-то падает, похожее на одуванчики. Женщина улыбается. Это, сынок, десантники. <laughs> Это типа десантники. в небе над морем. Красота.